amesema jambo hilo sio jema na linatakiwa kukemewa kwa watu wote ambao wanajitokeza kwenye ajali kisha kuchukua vitu vya waathirika badala ya kuwasaidia majeruhi. Kamishna Ng'anzi ametoa kauli hiyo akizungumza na waandishi wa habari wakati akitangaza rasmi kuanza kwa ukaguzi wa lazima wa magari na vyombo vyote vya moto nchi nzima ili kukabiliana na ajali zinazogharimu maisha ya Watanzania. Kumetokea eh, tabia za wananchi ambao sio za kiuaminifu pindi inapotokea ajali na majanga mengine, kutumia nafasi hiyo e, kujipatia mali na kupora majeruhi pamoja na marehemu. Hii ni tabia ambazo kwa kweli ni mbaya sana e, kiutamaduni na mila za Kitanzania, lakini kisheria huo ni wizi kama wizi mwingine wote na ni uhalifu, na nitoe wito e, kwa wananchi wote na hususan sisi jeshi la polisi ambao kazi yetu ni kulinda mali za watu. Inapotokea ajali ya namna hiyo, tuwahi haraka kwenye tukio e, na pale ambapo e, eh, wezi watakuwa wamebainika watachukuliwa hatua kali za kisheria. Amesema magari na vyombo vyote vya moto ikiwemo bodaboda, bajaji, sanjali na ukaguzi wa leseni za madereva vitakaguliwa, kisha watapatiwa vyeti vya ukaguzi utakaofanyika kwenye vituo vya polisi kwenye mikoa mbalimbali nchini. Kuanza rasmi zoezi la ukaguzi wa magari na vyombo vyote vya moto nchini kuanzia leo tarehe sita mwezi wa pili mwaka elfu mbili na ishirini na tatu. Zoezi hili ni kwa mujibu wa sheria ya usalama barabarani kifungu cha thelathini na tisa kuanzia kifungu kidogo cha kwanza mpaka kifungu eh, kidogo cha kumi na sita na lengo la zoezi la kufanya ukaguzi wa magari wa lazima ni kuona kwamba vyombo vyote vya moto vinavyotumia barabara zetu zinakuwa salama. Ukaguzi vyombo hivyo utahusisha mifumo ya breki, umeme, injini na kadhalika, huku wadau wakisema kuwa zoezi hilo litasaidia sana kwa kupunguza ajali za barabarani. Kwa hiyo swala hili kwetu sisi ni la muhimu sana, kwa sababu linakwenda kufikisha ujumbe kwa wananchi uh, juu ya matumizi uh, bora ya barabara na ni namna gani tunaweza kujiepusha na ajali za hapa na pale, na utakuwa unatambua kwamba benki yetu pia inatoa huduma za bima. Wiki ya usalama barabarani imeanza Februari 6 mwaka 2023 na kilele chake itakuwa Februari 13 ambapo CACP Ng'anze amewataka wakuu wa usalama barabarani mikoa yote kusimamia kikamilifu zoezi la ukaguzi wa magari na vyombo vyote vya moto. Angela Matayo, Star TV, Dar es Salaam.